欢迎回到九的电子产品超详细。今天我们要来跟大家介绍的是跟太阳能发电息息相关的光伏监测系统。在以下的影片之中，我们会先介绍太阳能发电常遇见的使用问题，并介绍光伏监控系统中三大的监控要素，分别为太阳辐射监控、太阳能板温度监控以及环境的变化监控。 首先，我们要来先说明的是，太阳能板电网建制常会遇到的一些问题。无论是个人或是企业，在使用这些太阳能设备时，最常遇见的三大问题，那就是设备异常、发电效率无法掌控，以及现场的环境管理等三个问题。具体来说，在设备异常的部分，是因为太阳能板长期在室外，遭受到酸性雨水、高温曝晒，容易导致积水。 卡垢、热斑等问题，最后造成设备损坏等结果。而关于发电效率，常见的问题是如何调整太阳能板角度，以接收太阳辐射最大面积，进而达到最高的发电效率。而最后在监控的部分，则是由于太阳能板配置一般需要广大的空间才能满足如企业的用电需求，因此现场的环境监控也是稳定太阳能电网中不可或缺的要素之一。 为解决以上三点太阳能电网建置中的常见问题，我们提供了完整的光伏监控系统，以达到最高的发电效益。像前面提到的，光伏监控系统包含三大元素。在系统中的第一项，太阳辐射监控，即是利用日照辐射计，如 s p d 1 4二一四光日照辐射计，它采用与太阳能板相同的细光电池材料，提供更为准确的功率转换。 以达到最有效率的监控。另外，我们也提供光盘式的，以及符合 ISO Class C 等级的 SP-522 光日照辐射计可选。而太阳能板监控的部分，则可使用能紧贴在太阳能板上的铝盘式温度感测器，其铝质结构导热更为迅速，可快速响应面板温度变化。 背胶式设计结构能快速安装于太阳能板上，避免高温造成热斑等设备问题。最后是环境监测的部分，运用如环境温感等产品，针对太阳能板设置的环境温度进行量测，并搭配如吸气式防辐射罩等产品，提供更有效率的大范围温度监控。最后，我们来看看两则实际的使用案例。 第一个是韩国京畿道的这间图书馆，在图书馆顶楼的光伏系统中安装了两组太阳辐射计，以准确的监控调整太阳能板的供电。第二则则是安装于大坝上的浮动光伏电站，其结合了风速、温度、湿度及八组的太阳辐射计监控，以达到最佳发电的角度及位置。以上就是我们针对太阳能光伏监控系统做的简单介绍。 如果有更多的产品问题，欢迎留言给我们。喜欢相关的内容，也欢迎持续追踪我们九的电子产品超详细。我们下支影片再见喽，拜拜。